Já, var það hérna þegar? Hvað ég var lengið það? Seld þetta. Góðan daginn, herruðum. Takk fyrir komina á fyrsta Asjúr júnsegrúpu hérna uh, eh, mítarpið haustins. Uh, ég ætla nú bara rétt að kynna þá sem að eru að styðja baki á okkur uh, með hérna með hérna þessar vegferð sem við erum í núna og það er náttúrulega Sönsa sem er að út af okkur húsnæðið og hérna og bjórin og hérna aðstöðu og svona svo er náttúrulega Microsoft þar eru með uh, hérna stýðir okkur með Bitsu og Goss sem kemur hérna eftir það er mjög gott Atania þeir hérna stýðir okkur með hérna Atania þessi tenantinn, Asjúk tenantinn þannig að þeir greiða hann fyrir okkur og svo valet sem að hérna, er í eigu serri sem að hérna, keipti hand okkur hérna, dóminni og þið sjáum að hérna, það er komið asug.is sem að vísar ykkur á Facebook síðan. En ég ætla að leiður um hérna Ómari að kynna þeir þá sem að hérna tala hérna um sín kerfi. Þannig að bara gera svo vel Ómar. Já, takk. Já, þakk ykkur hérna fyrir að byrja að koma. Gaman að sjá að það eru margir komið og margir skráðið sig. Þetta er, maður þess að segja, þetta er fyrsta ráðstofna hausins og vonandi verða þau mikið fleiri. <clears throat> Pælingin með þessu öllu saman er, er í rauninni að Já, já, já, kannski byrja á Sigga, hann ætla að kýr, segja okkur hvernig við streymum þetta <laughs> áður en ég fyrir að kýna hvað við ætlum að gera, hann er að höfum þú blið rétt til slætanum. Hérna, en Siggi að það er að kynna fyrir okkur hvernig við streymum þessu. Sælir, Ómar eða eh, Óvend báði mig upp að hjálpa sér við hérna við að streyma þessu hundi hérna og okkur að nýta þessu aðstöðu, aðstæðan hjá okkur. Þannig að ég ætla bara að hafa þetta mjög stund, samt fleiri slætur þetta er en orð. <laughs> Basically við erum eins og þetta er þjónustu sem heitir sjáanstjónustan hjá okkur og sem er kláðtjónusta sem er hýst hér og keirir á hérna þjónustu frá fyrirtæki, að eh, sörður frá fyrirtæki sem heitir Pexip. Pexip er mjög nánir Microsoft samstæðsæðinar og aðeins svona aðeins til að fara yfir af hverju þetta var svona flókið og af hverju ég þurfti að fara að ræða um þetta er að, þú veist, að fjárfundir og fjárfundabúna er eitt. Við höfum mest verið að selja búna frá Cisco og við erum um verið að selja Surface-hubba og, og fleiri tegundir að búna en hérna til dæmis þessi búna er allir frá Cisco og það sem að ég sjáu hérna í þessu herbyggi er að það er myndavill þarna sem að fylgjast með mér. Það er þetta hérna í mikrofónu í loftunni hér og þetta hérna er myndar sem fylgis með ykkur. Síðan er þessi teiknitabla, hún er tengd við búnaði líka. Þannig að ef við teiknum þetta þá sérast það henni fundi. Og til þess að streyma þess aftur á móti og hérna þá er þetta streymi sig frá margar, uh, margar veitur og ég fer aðeins betri við það. En ástæðan fyrir að við nýtum þetta herbyggi og allar sem myndafæl eru eru akkurat, og ég ætla að sína ykkur hvernig það virkar, er að þegar ég ætla að setja mig hérna stóra skjáin núna bara eins og er Núna þegar ég tala, þá er hún byrjað að lokast inn á mig og ég lappa hérna um og lalalala, myndavillin eldi mig eftir að hún fyrir að, er búin að sjá mig. Svo hefur það komið spurning fyrir sal og alltaf mér fórnaland þá sem að kemur spurningu. Fyrir ekki það. Þeir þurfum að tala í smá tíma. Við þurfum að tala í smá tíma, já. Ok, og þá fyrir það eldir myndaðurinn það ykkur, komin að þig og núna er þú í útsendíkunni. Basically. Og svo þegar ég tala eitthvað aðeins meira, lalalala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, þá ætti hann að fara skiptir um mig, hann er greinilega ánæður um ykkur. Þannig að þetta hérna eh, kemur vonandi bara vel út og kemur sér að bóðu nóti það sem verðist vera hérna, að sem flestir eru rímóti. Aðeins var þetta sjáums bara örstuðt, það nýtt að tekja fari í það er að fjárfundir, fjárfundir búnar er eitt en fjárfundir er annað. Þið þekkir þetta hefðbönda hérna gömlu, góðu fjárfundagræðar eins og þetta er rauninni. Það eru reykistar, reykistar og gátt að syngt sína milli upp í hérna, Polycom í, í Cisco og Tandberg og hvað sem þetta allt hétt í kannan þetta. Svo náttúrulega þekk ég vel Skype og Business og Teams og allt það. En hinga til hefur verið erfitt fyrir akkurat þetta að Microsoft Teams og Skype og Business og allt það hefur ekki getað hringt yfir í þessa hefðbundi fjartandi græðis. Þannig að mikið af fyrirtækjum og Evrópustofnunum og fleira eru búin að fjárfyrsta í e, svona græðum akkurat sem eru sitt reykistert en það hefur ekki verið hingað til að mikið þetta hringja yfir í sem sagt fjarfundabúnaði. Síðan eru til allavega webkonferensingi eins og Zoom og Webex og allt þetta og þetta hefur verið svolítið loka hinga til og, og svo er náttúrulega þekkið FaceTime og allar þess að gemsa, gemsa upp og allt það. Með sjáumst basically sem er kert á Pexip sem er hérna CVI partner og er certified fyrir Microsoft Teams og Skype for Business. Kláta okkar byggist á því. Þannig náðu að tengja allt saman. Það er rauninni svona webpartys í portalásu sem getur tengst í gegnum browser, þú getur ringt frá Skype og Business, þú getur ringt frá Teams, videosýndel inn í þessa brú, í þessi svokallu síndarherbyggi. Við getum farið í það eitthvað setna ef við viljum fá eitthvað um nánar upplýsingar um það. Síðan er þetta að ringja með síma, það er þetta að ringja með appi og hverja sem er. Og það sem við gerum hérna núna og erum að nota brúna í núna er að þessi fjárfendabúnaður, hann ringir inn í þessa brú, síðan stiður þessi brú RTMP ströyma og flestar þessar þjónustur hérna í dag styði RTMP ströyma. Þar meðan Azure, eh, Microsoft Stream, þú basically bara segir hérna, manual hérna, encoder, þá farður svona RTMP ströym sem þú peistar og, og ringir í hann frá sjáumstjónustinni og þannig tengi við streymistjónustina við fjárfundabúnaðin og ef það myndir fleiri ringi inn, til dæmis frá Surface Urban eða Scaffold Business eða hvað sem er, þá myndir þeirra hvort þá distast í vítjónu. Þannig að til þess að tengja þetta herbyggi hér við streymið, ringjum við inn í sjáumst og sjáumst yfir erstum fjöstum. En þetta var það einu sem ég ætlaði að tala um. Er eitthvað spurningar svona okkur með það? Það er alveg ógillega margar. Já, það er alveg að setja. Það er alveg fíntur að hafa svona... Takk fyrir þetta Siggi. Þetta var bara að húsgera hvernig við gerum þetta. Ég setti inn könnun einmitt í Facebook-grúpuna sem ég spurði hvernig fólk vildi að þetta er þetta sínt. Það hækkaði enginn við Facebook Live þannig ég endaði með að setja bara í YouTube og það var auðvöld og það var núna. Þannig að svo eh, ætlum við að skoða hvernig við getum gert þetta bara aðgengilegt eftir á hverfél í grúpunni en það er þá næsta máli. En ástæðan fyrir við erum, erum að þessu öllu er náttúrulega að Asjör er skíðarþjónusta eins og margar af þessu skíðarþjónustum og, og það er svolítið mikið að gerast í, í þessum skíðarþjónustum heimi í dag og, og það vantaði til dæmis að sér meetup grúpu í Reykjavík eða Íslandi og þannig að við fórum í það og stopnaði það og við viljum svolítið komast út til almenningsins í rauninni hvað er hægt að gera og, og hvernig, hvernig við erum að gera það og þess vegna fekk ég í rauninni hann einu dag hann frá Össur og, og hann Úlvar frá hverju farmann til þess að tala þessum um hvað þeir eru að gera og svo í restin ætlaði ég að tala um hvernig ég er að nota þetta og bara í rauninni eins og ef ég væri fyrirtæki og horfum á einstaklingin persónulega mig sem fyrirtæki hvernig ég myndi þá nota í rauninni þessa tækni sem er í rauninni baka þessa sjálfverkni til þess að sortra gögnin. Og, og ég ætla aðeins að fara í, sagt, því að í, í með þessum nýri tækni í kringum power-ups og flow og allt þetta dróð, það höfðu við svo mikið af nýjum almaðurlökum og með sagt, citizen developer hugtækinu sem að er, er, er kannski hugtæk sem er ekki alveg nýtt en En það er sér í, í, í það er kannski myndið í kringum Power Apps og þá ætti að geta þess að forritað á þess að vera með eitthvað þess að kóða eða þannig, þess að þetta er kóðless forritun. Og þetta er það sem við verðum að nota rosalega mikið til að hjálpa okkur með þessi onboarding-ferli og, og, og þessi vennilögu tösk sem eru svona dagstæðilega hjá fyrirtækjum. Og ég tala rosalega mikið um 365 alltaf í kringum myndu um þetta því að 365 er náttúrulega eh, í Azure og Það má eiginlega hugsa að rauninni Azure er svona eins og Resistor Eldús og Office 365 er það bara sem er búið að kokka best úr Eldúsinu og, og bara tilbúið. Þannig að lítil og meðalstór og álega stór fyrirtæki geta nýtt sér þetta en hafa þá ekki eins mikið ekstra kostnað. Það er mjög orð með búið sem hefur bara tvo notanda eða eitthvað áleika. Þá borgar það bara tvö leiði og samt að koma ekstra eins og Skype en hérna áður þegar var alltaf stór fjárfesting að koma upp eitthvað svona innviðum fyrir litli fyrirtæki. En, en svo ef að Office 365 er kannski off public út af því að fyrirtæki vilja ofta hafa þetta í loku umkvöfi þá er það ekkert, ekkert mál í, í sagt, Office 365 heiminum og, og nú er til dæmis hann, hann Martin Móstál eða Ríkir, nú er það búið að kaupa sagt, Office 365 á allan pakkan og við erum farin að sjá sagt, Office 365 er núna til dæmis í báðum háskólanum og, og <clears throat> þetta er orðið ansið við dreift og margir farin að nota það og og, og líka tölvunafræðingarna sem eru að útbyggjast núna úr háskólanum, þeir koma í rauninu bara beint inn í, inn í þetta. En, en þess að Úlvar er ekki mættur, þá er spurningum um frestum þessum glærum hérna. Það er til spurningum ég þarf yfir þetta ef hann næri ekki að mæta hjá okkur, en, en hérna, hann hefur rugglast aðeins leiðnar, en við ætlum að byrja að fá hann einu dag fyrir mjög össur. Hann ætlar aðeins að fara yfir það hvernig hvað hann hefur verið að gera og hvernig þeirra Asur Veffer hefur verið frá okkar besta lazy admin sumraminni. <laughs> Það er svona smá grínir mínu einars. Við erum allir að láta skrifturna gera einuna fyrir okkur. Ég er með mann með þetta bítið skrifturna fyrir. Já, en það er betra. Það er það. Góðan daginn, eina eitt ég. Ég er hérna kerfustjórn hjá Össuri og þarna er Bunni, hann er líka kerfustjórn hjá Össuri og Njörður. Við erum svona hluti af fimm manna teimi hjá Össuri og við svona erum í, í þessu hérna, þess að við viljum kalla, ég og Ómar hafum sérstaklega kallað leysi alveg. Ég basically á hana þegar ég hérna, fekk stuttan fyrirvara. Ég vissi ekki hvernig á fyrsta en það byrtist alltaf inn í innbætið að ég væri að fara að halda fyrirvara. En basically þetta er sérstaklega hvað leysi alveg ná að vera. Hvernig verðum við svona besta útgáðan af því að vera leysi alveg? Og þegar ég segi leysi alveg þá er ég ekki að tala um því sem ekki að sinna í sem eigum við að gera, heldur bara hvaða tól getum við notað, hvernig eigum við að automata eða losa okkur við þessi mundane task sem er alltaf í gangi hjá öllum fyrirtækjum. Til dæmis hjá okkur, hjá Össuri, við erum komið með 4.000 starfsmenn, þannig að starfsmann að velta er sjálfkrafa orðin tölverð, bara gerist með því að fyrirtækja vera stærri. Og þá viltu vera með eitthvað, task, þá viltu vera með schedule eða eitthvað sem sér um það að þú lest frá einum stað og skila þið yfir í eftirtræktin. Þannig að nótunum verða til, verða fullt provisionaðir nokkuð tíman áður en einhver þarf að fara snert á einhverju. Og það er hlut af þessu, þessu, þessu lazy admin pælingu. Um, það er líka hérna, það er tólir hægt að nota í þessu. Hvernig automata þetta? Hvernig gera þetta reynilega? Ef þú hefur mikið pening, þú ertu komin í hérna RPA, sem er Robotic Process Automation. Og ef þú ert með RPA, þá ertu með raun og bara svona eins og vísjó, bara býtið vísjó á diagram smellir inn hvernig, hvernig þú vilt að flæðið keirir sér í gegn og executa það. Mjög auðvöld. Það er upp með heppin eins og ég, upp með svona njörð, það er ekki allir með svo leitt. Þá getur þú færið skriftingleðina, þá getur þú gert rosalega vikið sem að þú getur talað við alla API-ana og, og, og getur unnið þig fram hjá fullt sem að eru, veist, sem eru kannski ekki endilega komin í RPA eða Control. Við notum Control til þess að automata svona server-side hluti Uh, við erum bara í RPA vonandi, maður getur að fá það fyrir svona third party dót. Ímyndaði ykkur að séu með fyrirtæki sem er með 150 útstæður, þau þurfa einhvern veginn að viðhalda Adobe sem er alltaf, alltaf öryggisfóla í einhverjum Adobe software. Hvort það er Flash eða Readerinn, skiptir ekki máli. Ætlar að fara að lappa á allar svona stöður, ætlar að fara að búa til SSM pakka eða hvernig ætlar að gera þetta? Við fundum út að við notum Ninite Pro-gána sem kostar skít og kanel að þá getum við viðhaldið öllu að steitin okkar sem er orðin að 3000 gilar eitthvað slúðis. Við setjum bara sjálfvilt inn, hérna við búum til eina pólsíu, fyrir allt í neina pró, setjum alla vilja fyrir sögum pólsíun hérna og segjum bara við viljum að þú haldir þessum softveri í það allt og dag. Sem leiðu vilinn tekka sig inn, þá er hún uppfært. Bara, mann ekki hvað klukkum við þá, 26 sekúndur eða eitthvað fjandann síðast þegar við vorum að tekka á Adobe. Það er bara vilinn tekka sig inn og hún er bara uppfært svona hlutir, þetta hérna, gerir það að verkum að við getum farið að fókusum á kannski að gera eitthvað annað. Það er að við þarfum að Adobe eða við þarfum að Flash eða, eða Syndisklæðintunum eða einhverju dreftum þau fyrir að anskotan lennir að vera standið í. Og þetta er klátjónusta. Þú þarfst ekki að setja upp neitt hjá þér. Það setja í, ja, jú, deploya klæðintunum og eitthvað, en þú getur notað SSM til þess eða Intune eða bara hvað eru með þess að deploya? Þú getur notað Active Directory til þess að deploya þess. Það er ekkert mál. Annað sem við erum, við erum mjög dölur að gera, að þegar við erum bara fimm og við erum með útstöður út um allan heim, við erum með hauga skrifstofum og eins og við erum að nálgast einhverja, ég man ekki bara, fjú húsund starfsmennir eftir fjönda. Hvernig hefum við að automata útstöða þjónustunni hjá okkur? Við fórum úr skoðum hvað er best að gera og við fórum í endlum. Númer eitt, þetta kemur með alltaf leifunum sem við erum með. Þetta er annað sem við sjáum oft hjá þegar maður er að ræða við, við gerðarstjóra hafið einhvern veginn aðtjóða hvern anskotan þeir með í leifunum. Það er spáðið þeir með E3. Vitið þið hvað er inn í E3 pakkan? Hafið einhvern veginn skoða á allt sem er inn í pakkan. Það, það, það þarf að kíkja á þetta. Við erum búin með einhvern hjá okkur á alla útstöðar. Við erum búin að nánast slökka á SSM núna hjá okkur fyrir útstöða þjónuslu. Það var farið. Við erum búin með autopilot í gang. Þannig að Þegar við pöntum vélæri dag núna, við notum Lenovo okkar þessu dagana því að þeir eru úti. Þannig að við fáum Lenovo vélugnar, það eru príregisteraðar í autopilot þarna tennandinn hjá okkur. Það er komað sjálfkrafinn í Intune. Þú opnar, þú basically opnar véluna, slæðir einn kredensiál þín, þú sem starfsmaður, ekki IT-maður, að við huga. Einhvern starfsmaður á gólfið fær véluna, opnar hana, hann lokar sér inn með sínum kredensiáls, vélum tilbúr við erum ekki ennþá farin að láta einhvern í ETS snerta vilni af því það þarf ekki. Allt til þess að automata og komast hjá því að við séum að möndla með þetta. Þetta er, þetta er alveg ótrúlega, ef þið er ekki búin að skoða einhvern tíma. Ég mæli bara einhverja með því. Þetta er svo öflugt tæki. Ég, það kom, það kom hérna hats núna, hérna var þetta, miðlutinn síðstíðu hvað þetta er, 20 fymta eða sjötta, kom Zero Day vulnerability í einhverju javascript library eða einhverju fjandarni hjá Microsoft eitthvað svona sem maður hugsaði ekkert sérstaklega mikið um af því að við erum búin að setja upp svona eins og þetta er hjá okkur, alla vilarnar eru registrerað alla vilarnar er alltaf, veist, alltaf að checka inn þá, þá kom Zero Day daginn eftir, þá voru 2800 vilar hjá okkur búin að patsa sig við sneftum því, við þurfum ekki að gera neitt það var bara Zero Day pats hann fer inn. Þetta hérna, að geta þetta án þess að þau vera ah, ó, ég þarf ekki að bæja þessu. Við þurfum að hætta þessu. Um Leiðu við komumst í burti frá þessu, þessum manjáltöskum, það er, er, er verðmátt. Mér vilti þið ekki verið að gera eitthvað annað heldur en alltaf eins og ég sagði á hann, veist, hvernig gerum við hérna Move of Journals lífus? Kanski fyrir 50 manna fyrirtæki sem ræður tvo starfsmenn árið, kannski skiptir ekki alveg öllu máli. Ef þú getur hins vegar automata þetta, ef þú getur notað flóð, RPA, skriftur, eitthvað, ef þú komin í stæli fyrirtæki, þá er þetta að fara að skipta mál og líka að þetta sé repeatable, alltaf eins. Það er eins og það sem þetta er búin að gera hjá okkur. Gerir þetta alltaf eins. Það er alveg ótrúlega mikið hvað það hjálpar. Gerir, segð, þegar það þarf að hjálpa nótundunum eitthvað, við vitum að þetta er gert með sama hætti fyrir nótundan og síðustu 100 nótundur, eða 200 nótundur. Og þegar þú ert stórt fyrirtæki þá þá er þetta það að skipta máli. Tól sem við notum alveg ótrúlega mikið er landsvýper. Ef þið þekkir það ekki þá mælum við að kíkja á þetta. Við notum landsvýper raunverulega bara þetta er það helsta tól sem við notum í, í þessa reporta til Microsoft alltaf að verði samningan okkar. Við erum enterprise samning og við tökum náðast allt út úr landsvýper. Allar tölur sem við þurfum raunverulega að skilja inn Það er alltaf neina. Við fylgjumst með öllu að steitin okkar, allar útstöðum hjá okkur til dæmis. Við vildum nákvæmlega hvað eru margar vind- og sjöviðlar eftir hjá okkur sem við þurfum að klára að drepa hérna, fyrir janúar, februar og næsta ári. Við vildum nákvæmlega hvað eru margar útgáfur af vind- og stíðigangi hjá okkur. Það er allt er í bóta hérna. Það er rosalega þægilegt tól. Lítið fyrirtæki, það er með 50 tölfur og 50 síma og borgar 100 dólar á, á ári ef maður ekkert fyrir að nota. Það er 100 tæki og undir er frítt. Sko eða það. Ég, eh, þú veist, þú komið með í fullt af tækjum, það kostar það eins mikið. Við minnir þessi 1 dólarir per tæki sem þú borgar fyrir. Þetta hefða hérna aftur, integrerastu Intune. Allar upplýsingarnar sem það er í Intune, varandi síman okkar, tölvunar og framvegs, tengt saman. Við erum að crossfita, við erum að geta upp allt þetta data. Þannig að landsvítir, er þetta til þess að halda það sem að sleifanum í lagi? Nei, þetta er bara reporting, reporting tól um allt estate hjá þér þau haldið utan um serverina hérna, útstöðarna, hvað ástand er útstöðanum, warranty data til dæmis, netbúna, bara, bara, Já, bara inventory. Þetta er bara pjúra inventory kerfi. Hardware og software inventory. Já, bara allir fjöndur. Og hvað sem síðast er nú verilegar á og það. Já, þú sér rosa miklu dítela í landslutum. Og þetta hefum þú, við hefum notað þetta í nokkur ár ég bara veit ekki hvernig við ættum að standa í að rýpóta réttar á almenna tölur sem Microsoft ef við höfum ekki þetta eða þá eitthvað sambarlegt. Við bara höfum ekki fundið neitt, þáttu fyrir ítekkara leið, við höfum ekki fundið neitt annan. En áttur, skoða hvaða leiðið eru með, hvað fylgir með leiðunum? Þið getur verið með hérna, ef þið eru með E3, þá getur þið verið með Intune. Við keftum, við keftum þetta uppalega og keftum við, þið getur, maður sko heitunum hérna, offersvítan sem við kiptum, E365 hérna, Æ, það var einhvern svona böndul sem við kiptum og inn í böndunum, inn í E3-efunum okkar, það var bara haugur á dóti. Bara maður. EMS? Ná, EMS sem var inn í þessu, það var fullt af einhver dóti frá Microsoft. Þannig að skoðið þið hvað eða leifið þið raunverulega með sko. Þetta getur þau getið að gefið ykkur ótrúlega mikið, bara með því að bara tjekka. Það var fullt af fítisum inn í 365 sem þið getið einfalda bara kveikt á og allt í hennu eru þið búin að uppa öryggið á okkur þið þurftu náttúrulega að gera neitt bara hérna eitt checkbox og þú komið í gang eða hérna. ég man ekki úr hvað ég starf þessu en þetta þetta var eitthvað innan hún sem ég var að halda fyrir til með innan hún sem okkur um, kláta hjá okkur auðvitað getur þetta að hjálpa ef þið gerir þetta rétt ef þið spáðu þessi í þessu Við settum þessa hérna reglur 2016. Og byrjuðum við á þessu? Við hefum aðeins búin að tíka þér og orðin aðeins harðar á þessu. En þetta eru reglurnar, þetta er bara reglurnar hjá okkur eins og þeir eru. Softur af þessu svörfusflóst. Þetta er 100%. Við fylgjum þessu eins mikið og við getum. Það er bara, við, við verðum að gera það. Við erum bara fimm. Við hefum ekki séns öðruvísi. Þannig við segjum allt nýtt sem er að koma inn, uppfæslu eða eitthvað, ef að vendunum býður upp á softur af þessu service, þá gerum við það en við höldum alltaf utanum blokkin. Við pössum alltaf upp á að það sé single sign. Fólk notar kredensialið sem er stóra þjóð. Það er einhvers konar integration þetta með því. Við notum Azure AD 99% til þetta. En þetta hérna, hérna við losum okkur við rekstur á kerfum. Við erum búin að ná að skópla kerfum út í okkur sem að undir eðlum kringstæðum væri on-premise eða væri á serverum sem við varum að reyka og höfum ekki mannskapin í þetta, við getum þetta. Þannig að gera þetta. Ef við getum þetta ekki, þá fyrir við plattformarsservice. Enn og aftur, reynum að komast hjá því að vera að setja upp server, reynum að komast hjá því að vera að bæta við einhverju miklu reksturhjálp, eitthvað sem þarf að uppfæra, eitthvað sem þarf að halda við með einhverjum hætti, auðvist, þá fyrir við hingað. En við reynum eins og við getum alltaf, alltaf fyrsta lína. Ef við getum það ekki, þá fyrir við infrastruktúrið þessu service. Helst PR. Og það er bara, við erum komin ansið niður í listan ef við erum komin að hanga. Og í verstu tilvíkonum þá fyrir við hérna on-premise. Ekki það að on-premise dóta okkar sé eitthvað liðlegt. Við erum búin að vera að gera hypercovers infrastruktúri í svolítið langa tíma, þannig við hefum ekki þurft að hugsa um storage eða hérna, storage svissa eða neittrúleis. Við hendum því út 2016 eftir nú. Þannig að on-premise infrastruktúrið okkar hann er mjög góður en það er dýrt að setja þetta án præmis það er rosalega mikið sem bætist við í reksturinnum þegar þú tekur það án præmis þannig að þú vilt, þú vilt byrja byrjast því neða sem þú ferði í listanum því dýrar að verður það að rekka því erfiðar að verður það að fyrir okkur Í hvaða tilfellu setur þau andræðs? Sko? Hvað er það sem ákara það að þið setja andræðs? Er það leitin símál eða? Nei, það er bara ef að, ef að hérna, Læsist þið ekki? Mm, já, nei. License málstundum? Já, S-Quadlin það er license. Það er bara orðið svo langt síðan að, að maður setja eitthvað á on-premise. Um ég er bara, að við fórsum alla í þetta hérna. Við ítum alltaf. Ég bara, það eru orðið ásíðan ég setja eitthvað á on-premise um, um síðan sko. Og við erum hægt rólega að tæma hjá okkur. Við erum með fullt af hóstum. Við erum að tæma það. Við erum að losa þá upp í klokkur. Og Við erum ekki að gera lift and shift, en það má alls ekki miskila þannig. Lift and shift er líklega það vilkast þess að hann hægt að gera. Það er einn stíft og það getur orðið. Þú tekur vél sem kerar þetta áfram þess og þú skoplar hann upp í klokk. Aldrei gera það. Þannig, veist, næðir Microsoft og aðra er þetta, þá geta það svona stikkitúri. Það kostar. Þú þarf alltaf að fara í gegnum einhvers svona re-architecture þegar þú gerir þetta. Ef þú ferir í software as a service, þá þarf það að fara í re-architecture, platform, drama, og það er hérna og setur, setur þetta upp upp og nýtt þetta þá upp upp og nýtt, reynsa þetta gerðu það almeinlega þannig að þú, þú, þú planir þetta alveg út hvernig þetta áraunverulega lítið en þú vilt ekki, þú vilt ekki gera þetta þú vilt ekki fara alveg hérna niður hérna niður, þetta er dýr þannig, þannig sjáum við þetta við reynum eins og mikið við getum að sleppa við þetta og við í dag setjum með hóma, við það ekki 4, 5, 6 hósta eitthvað slags sem við erum búin að tæma Það munar í, í leifum hjá Microsoft, það munar í VMware-leifum, það munar í rekstri hjá okkur, það munar í að við erum með datacenterinn okkar elendis, það munar í rafmagni, það skiptir alltaf til máli. Þannig að þetta hérna, við borðum sem það eins og hérna er. En þú segist að við erum með SQL-in ennþá einnig? Já, við erum með SQL-in on-premise. Uh, við erum að vísa með nokkar SQL-ar upp í skíinu líka, það er bara leifasmól. En allt miðurlag og, og frontendar? Við erum að fara með þetta hægt og rólega upp í upp í klokk. Þetta tekur bara tíma. Við erum búin að re-arkitekta nokkuð gæfi, við erum búin að færa okkur yfir í software as a service með alltaf þegar það kemur að endur nýjun eða kemur að því að, að það þarf að uppfæra einhver kerfið eitthvað fyrst, þá er alltaf fyrsta spurning, getum við látið vendorinn reyka þetta fyrir okkur? Því að, þú veist, hver annar er betri heldur vendorinn að reyka? Það er það ekki með neina e, e, eigin höfnagerð, eða svona, Jú, sem sagt, innan úr skerðu svona web-based? það er, þú veist, ná og eitthvað sluðis. En, en við erum ekki mikið í hugbúnaðar gerð fyrir innanhúskerfið. Það er, það er mikið sem, þarna, customer facing sem við erum að gera í, í hugbúnaðarþróun. Svona upp fyrir hnén og, og hendurnar og sluðis sem við erum að framlega. En, en það er ekki þannig að við séum að þróa okkar eigið ERP kerfið upp. Það, það, það borgar sig í. Uh, Multicloud, fyrir þá sem að þóra því, gaf ykkur vel. Við erum ekki þar og þrátt fyrir það að við teljum okkur svona nokkurt að við vita hvað við erum að gera við teistum okkur ekki að fara í það að vera mútið þú þarft að vera rosalega harður á hvernig stjórnunna á að vera að vera í mútið bara að halda utan um eitt, eitt skí aðeins bara getur við til til og flokk þú ert rosalega fljótur að missa kostnaðin algjörlega út böndunum og það gerðist í okkur bara með eitt klátendur Það voru við hleyftum inn third party sem fór í application development hjá okkur. Það var nótið þess að þeir fóru bara að deploya þjónustum. Og allt í hennu bara kemur reikningur sem var svona, ó, það var skýðið. Þannig að það þarf að halda utanum þetta. Þannig að fyrir okkur, við segjum bara, haldið ykkur við einn vendor eins og staðin er í dag. Samankvæmst það er Amazon eða Azure eða náttúrulega helst Azure, þetta er Azure nýsugúpa. En, en hérna, veist, þetta er hjá okkur plattformarsörfus, umflutningssörfus. Þetta er bara, þarna, við notum eitt, eitt klátur röndu fyrir þetta. Við vorum með eitthvað í Amazon líka. Lókum við því bara. Bara haldið utan um þetta. Það er bara, þetta er, þetta er móið. Þetta er það sem við erum búin að vera að gönda okkur í. Og þið sjáu það allt, allt annan list. Þetta er allt fólki sem er orðin software sem server sér. Það sem við erum búin að ná að íta út í frátið, í burtu frá því að við séum að reyka þetta. Þetta er haugur af dóti sem undir ennum kringastæðum væri innan húsi okkur og væri að kosta tíma í bara að halda ljósunum í gang. Ættum að vera í þessu endverðis að halda ljósunum í gang. Góðum fyrir burtu frá því. Það er um okkur ofar í stakkinn þar sem við getum það að gera eitthvað sem skiptir máli fyrir fyrirtækið okkur. Það að passa einhvers svörfarsi uppferður við eigum ekki að vera þar lengur. Við eigum að vera betra en það. Og með, að, með alltaf þessum, þessum pólum sem eru neitt að nynni, þá eigi það að geta. Það eigi að komast í burtu frá því að vera alltaf bara hérna passa ljósið sér okkur. DNS-in okkar. Sveinakerfið. Kontaktverk er real-time monitor sem við erum að nota. Við tökum hérna, við tökum hérna, höldum utan á alltaf eins á sögu í, í konturlöf þess að við getum séð hvað hefur verið að gera. Spamfilter. Þetta er svona travelkerfi hjá okkur, það um er einhvern veginn hversi hérna á Íslandinu eða hversi landvíkarinn eða ríki eða eitthvað. Enn og aftur, þetta er bara öll þessi, öll þessi kerfi. Og með rækki náttúrulega hérna, nýttið okkar. Hvað er hérna? Fimm. Engin er maður. Við treystum á sensa fyrir fyrir eh, svolítið datacenterinn okkar. Þetta er gömulsleita sem ég kóparaði. Við erum orðið 4.074 í dag. 115 skrifstöður, 600 þjóna, 3.000 endapunktar. Vissilega erum við með fyrsta og annað stíg út um allra heim líka. En, bara í Íslandi, 5 kerfstjóðar. Fyrir allt þetta. Þannig að ítið þessu frá okkur, ítið þið þessum mundane leiðilegu töskum ykkur, látið þið automation gera það, reynið að forða ykkur frá veist, að þau geta tíman. Það er alveg ótrúlegt hvað þau eru sko, sálardrepandi að vera að halda einhverjum tölum uppfæðum, eitthvað sem er hægt að gera sjálfráð. Já, þetta var svona það sem ég ætlaði að fara yfir. Erum við einhverja spurningar? Með eitthvað sem við vorum að gera? hvernig er það, er allt network infrastructure eitthvað maður ekki, þá Eldagir, uh, eh, Stanet, bara allt stöfð er bara one stop shop, you're done. Bara, Já, þann, <clears throat> við fórum, sko, eða við erum með í datacentrinu, þá erum við hérna Nexus og Fortgate. Já, ok. Og í, og síðan við erum við hérna með... Tunnel termination í datacentrinu, vantilega við ykkur að byrja eða eitthvað þannig, eða... Nei, við erum búin að henda það, við leifum ekki lengur vatnum þannig að einn til okkar, tveir eftir, mm -hmm. allir aðri verða að fara gegnum Citrix og, og notendur hjá okkur. Við erum að slaufa í börtu end-user VPN, mm -hmm. síndir þessu líka. Mm -hmm. Við viljum ekki fá þetta inn. Þetta býr til svo mikla hættu að herfin eitthvað eru undir. Við erum að horfa á þetta okkur með einasta degi að það er að koma hérna rannsómverð. Þetta er endan. Hvernig, veist, það er raunverulega endanótandin ykkar sem er hættilegastur þegar upp í staðin. Og og við. Já, já, við erum með náttúrulega hægstu credentialin og er, ef, ef, við, ef við erum ónaðir þá náttúrulega það er ekki gott. Mm. Og við höfum séð þetta eins og hérna Norsk Hydro og við tókum retrospektífa á hvernig Norsk Hydro var tekið og skoðum það svo segja. Og bara fórum gegn hvað þurfum við að gera til þess að við lendum ekki í náttúrulega höstum. Þeir mistu dóminn af með credential út. Þeir fóru, þeir, hverjarnir sem tóku Norsk Hydro, þeir fóru í það sem heitir Living on the Land. Þeir bara lokkuði þessum DSF. E. Byggur til grúppólsu, ég blóði á allar véluna, ég eða augnablík. Taski fór í ganga á öllum vélum á saman tíma. Allt hann krefða. <laughs> Það var bara einn user sem misti kredensum sín. Og það er ekki eins og víst að einhver annan user hafi verið hackaður. Þeir geta einfallega að komast inn á vél, þar sem að admin hefur einhvern tíma loggað sér inn á, og þeir voru ekki með hérna, kredensalkart í gangi. Þá getur þú bara að dunda þér við það að ná í user og pass. Það þykir að gera neitt meira þú komið dóman af hann losum þetta út þetta er, þetta er alveg ótrúlega mikilvægt hættum þessu hafnum Þarna svona fyrir þá sem að eru að velta fyrir sig að taka fyrsta skrefið í Asjur Já. hvernig, hvað er í fyrsta skrefið hjá svona almennum kervistra hvað er að, þú veist, er að taka ákveð einhvern hugbúna sem myndi byrja á eða, þú veist, hvað er fyrsta skrefið hvernig var eitthvað fyrsta skrefið upp í skýr Fyrst það sem við gerðum hérna, þegar við vorum nýbúinir að klára datacenterinu okkar 2016, þá var að taka allt niður úr skínu, byrja að re-arkitekta, byrja frá grunni. Það voru fyrstu skrifin okkar. Það var að taka alla vélarna tilbaka, finna út hvað í anskotan við búið að vera að gera undanfærið. 2016 þá vissum við að fáir hvað þið voru að gera, þannig að það búið að bara hendur fullt af drasli. Og þú veist, það var alltaf tikkandi einhver reikningur og þá var það bara, hvað er þetta? byrjið að koma ykkur upp aðsverðartíð, komið þið syngin í gang, jafnveg þóðu sem í lítið fyrirtæki, komið upp syngi, það er nummer 1 og 3. Leður konum með aðsverðartíð í gang, þið ferðum að tengja alls konar kerfi við. Þá getur þið ferðið að halda auðkynningunni fyrir utan. Ekki verið að taka þetta inn til ykkar þetta, það farf ekkert. Það er bara að býður upp á, það býður hættin heima að vera að taka auðkynninguna inn, alveg inn fyrir. Þannig að koma aðsverðartíð koma því í gang, setja replication á stað og byrja að tengja upp. Gerur það með Meraki, lætur þú þá Meraki í kjáttið við Azure AD upp á? Það er allt internal, ég læt það tala beint við, við þarna, Meraki tala beint við þarna domakontrólunum hjá mér. Það er bara til þess að geta greint trafík, en auðkenningin inn á Meraki kerfið á að vera í gegnum. Já, ég veit að hérna eins og með gestaleitundur, eða sem sagt, að þeir eru með þetta, hvernig þetta, hérna, Þannig að portælinn? Nei, þetta heitir hérna... Það er svona fann loggan síðan upp og til að komast inn, já. Splashbill. Splashbill, splash, takk. Já. Eh, er það þá, notar þú það beint aðsendaröftur hjá þér, ekki gegnum? Nei. Nei, ok. Fyrir gestanótunir hjá okkur, þá erum við bara einfallega með það opið, en við erum bara búin að ríkstrekta bandið þennan niður ekki. Við komumst bara því að við vorum lengi með þarna, þú þurft að slá inn gemsanúmerið, stendur leifbælingunum. Settum plús og landakóðan og númerið. Já. Og það var bara svona 70% á nótunum sem bara... Bara gati þetta ekki, af því að þau lási ekki leiðbyrningarna. Það er líka bandbyrd í dag, það kostar ekkert, þannig að það hefði bara minna mál að hafa þetta bara opið. Já, fara til Brasilíu. Já, á Íslandi minna. Á Íslandi fíl. Þegar þú hlutum allan heim, þá svona, svona, það er svolítið sérstaklega. Línan okkar, 15 meg lína í Kína, kostar 4.000 dólar á mánu. Góðan aft. Það skiptir rosalega miklu máli hvað þú ert, hvað þú ert að gera þetta. En gestur var það hjá okkur. Það er allt keitt á mér ekki. Við notum microsegmentation, þannig að engar vélar geta að tala við ykkur og það komum bara inn. Það eru algjörlega bara í sinni litlu búblu og við striktum bara hvað er mikið bandið. Það hefur hendað okkur langt, langt fast. Losa bara hitt ykkur. Það er að lesingin hans stendur fyrir frá mig. Síðan fyrir, þú veist, internal fyrir mér ekki en þar, þá erum við með þetta tengt í direktúri hjá okkur. Það er bara til þess að fá að vita, þú veist, hvaða nótandi var á Netflix og það sé eftir að senda á mann sem það heyrðu, kannski eftir að senda út hérna á alla á skrifstofunni en það hægt að nota á Netflix á bætum og það töflar fiskin sem. Þú verður að hægt að með það? Já, það þurfum við að stöða því. Það er líka reglur einhverjar hérna sem var að koma að banna svona nýsni allavega Európa meginn. Európsku. Það komið svona bjór og pítsjöru, það er að taka smá pási og fá okkur aðeins og sjá hérna Ómar fyrir. Eh, Mér ákveði að spyrja þetta aðeins og með kannun á þér. Hvernig henda þessi tími fyrir ykkur að koma og, og hittast svona? Er það, myndir freka velja að hittast að vinnutíma heldur en að hérna að kvöldu til? Er það eitthvað sem að vinnu veitinni myndir leifa? Hvað segir þið? Já, ég er bara svona að fá umræðina alla. Þetta er mjög fyrir tími. Þetta er góð tími. Sérna er upptakað það ekki? Það er upptakað svona. Engin mun horfa á hana, en þetta er rosalega gott sko. En svona fyrirkomlægir, er veist, þetta svona eitthvað sem að, þú veist, er gott að sjá og hérna, fylgjast með? Það var 4-6 eða eitthvað fyrir, þetta er að fylgja 7. Það er líka eitthvað sem að... Ef þú segir ekki krakkana þá er þetta ekkert mál. Það er, þá bara yfir til á maður. Já, því miður dætt einn fyrirlesur út hjá okkur, það er svo mikið reystundum, það er alltaf gert með styrtu fyriröðra og miklu fjöri. Það er alltaf lægi, það sem ég ætla að fara í núna er í rauninni hvernig, eins og sé pælingin sem talaði þessum áðan, ef að ég var í fyrirtæki, ég ætlaði að koma til mín og segja, hei, mér fölta gögnu sem það er að sortra. Og, og <clears throat> mér er sannlega, þú veist, maður mikið á alls mjög nettingum, eins og hérna núna, hérna nýjasta hérna, og svo er hitturinn um bara eitthvað smá gríl sko, þetta eru eitthvað demotennandar sem ég er hýtnað að þanga en það getur verið svolítið erfitt að halda auðvitað um alltaf svörlýsingar og sérstaklega þess að gemili er búin að vera með það ansi lengi uh, Fyrst er ég fór að skoða hvernig ég geti með þetta fló þá fór ég að hugsa út frá ljósmyndana mínum þannig að það kannast allir við þetta ljósmynda vandamál þannig að taka myndir, stafræna myndir í næsti 20 ára eða eitthvað áleika og hérna áður fyrir þá var þetta bara gert með páfaselskrypta, það var mjög einföld páfaselskrypta, hún tók bara sagt, myndir sem kom í, í myndir úr myndaverð möppinni og hún tekkaði hvernig það voru skrifaðar og svo færði hún bara í réttar möppur eftir dagsinningu í um mánuði, bara svona svo flestir sortir af það. Mér fannst það ekki nógu flott, þannig að ég finnst það að virkaði fít, en svo vildi ég prófa þessa nýja aðferð með þá flow. Og þá sá ég líka að ég gæti gert alveg fullt á meiri hlutum, við skoðum aðeins hérna hvað þetta er að gera. Þá er þetta bara svona trigger hérna í vandræð, hérna efst á, á skjánum og, og það sem keirir flóið á stað og, og það sem hún gerir næst á sækir hún allra upplýsingar sem er í myndinni eins og staðsendinguna og hvernig það tekið hún og hver tók myndina og GPS-nittin og svona þetta úr myndinni og sapnaði ég það í breytur sendi þetta svo yfir í Azure þar sem ég leti henn að diskræpa myndina þá tekur hún, segir hún mér allt sem er á myndinni sapnaði öllu þessu saman tek líka, það er önnur þjónustæði í Azure sem kallast FaceDetect, þannig ég get líka úr til fengið að vita hver er á myndvörnum, ég raunin bara sama á Google Photos er að gera og Amazon Photos er í bakkandanum, en núna er maður komin til verkefni og getur gert þetta bara sjálfur á mínum tólum. Og, og þá er mér til að segja mér þetta hvort mikið geti getið getað lengra og ég er með þrjú börn í grunnskóla og, og, og postinu sem sjáum hérna, þetta er bara postinu sem kom síðasta fyrstu dag Það var þess að 14 atriði sem ég er alltaf sem ég sem fóröldri lesi þegar ég kom heim á þessu daginn. Og maður gerir þetta í mentorforröldinu, þá er þetta þrjú börn og þeir eru að hoppa á milli barnana og allt konar sem er vesinn. Og ég byrjaði með því að tengja þess að flóðu bara við, við postin hjá mér. Þá þurfti ég rauninni að taka skrátnar í sundur sjálfur og setja það inn í alls konar. En ég komst að því að maður notaði bara channel í Teams þá var hann búinn að gera alltaf sporvinnu fyrir mig þannig að ég tók bara þess að pröfið að demontenandu mig setti hann upp, stilti e-mailum mitt inn í mentor sem bara rásinn sem <laughs> er baki Teams þannig að nú kemur þetta þar og þá er hún búinn að sortera þetta svona fyrir mig og þá er þetta bara rauninni, við ferum í fæl sem ég ætla að sína ykkur þetta aðeins og eftir og þá sé ég rauninni bara allt sem að líka fyrir og svo þegar ég var að skoða þetta þannig með heim á höstunum þá var þetta bara posta sem komið yfir eitt daginn og þetta er þá bæði hérna bóstanir í EML, EML og svo viðhengin sjálf eftir sem það er og eins og til dæmis þennan fyrstu dag þá komið sérst eitt tölubóstur og fjögur viðhengi sem var bara með einu barni <laughs> þannig að í, í, í rauninni ef maður er að skrifa tölubóst þá hefði maður haldið að maður geti komið öll efninu fyrir í tölubóstunum en ekkur hluta vegna er að stöðja menningi á skólunum og senda alveg rosalega mikið viðhengjum með tóstunum þannig að maður getur öruglega þurft að skoða en þetta er alltaf það, þetta var vandamál fyrir mér, þannig að ég stangaði að ég geti gert það svona og svo það sem gerist í rauninni núna, þá er ég bara með tryggur inn í Teams, en þess getur kemur eitthvað skjál hérna og það getur hún fundið ef það eru dagsefningar í, í postinu hún segir að börnum ég að mæta hérna klukkan þetta á eitthvað staðar og þá getur það gripið, maður setur eitthvað leitt í textan, þá getur það gripið það sem kalendarfæslu og setja það í kalendar fyrir komandi barn og ef maður væri með í rauninni tölvupóst og já, fyrirtæki, þá eru menn oft með svipaða virkni þar í gangi, kannski með eitthvað hjálpar sensa.ru sem eru að taka fullt af posti. Þá erum við oft reynað eitthvað sortra, en það er alltaf yfir að rétta visskipna. Þetta er í rauninni bara sama fræði, en mér fannst bara betra að útskýra þetta á, á sjálfum mér heldur en að taka fyrirtæki og við erum útskýra þetta út, út frá þeim gögnu. Er, er það að fylgja með hérna? Já. <clears throat> Og komum datamódelið er, er, er eitthvað sem er nýtt og í rauninni þegar maður er að byrja á eitthvað svona doti að safna gögnum eins og þú veist ég með mig sem fyrirtæki þá, þá er alltaf spurning hvað maður á að geima þessu gögn. Þá maður að geima þetta í Excel-grá eða SQL eða hvernig sem er en í kommandatumódulega er eitthvað sem að Microsoft, SAP og Adobe tóku sér til um að þeir ætla að búa þetta svona staðar og, og staðarlega mæri þá aðgengulega á netinu og hver sem er getið aðferða og, og, og úr því varð á endanum þetta komunlóta. Þetta byrjaði aðeins 2016 í mann, þegar maður fór að eigna þetta þá, voru rosalega mikið að tala um þetta. Mér finnst þessum ekki alveg hvert þeir voru að fara með þessu. Basically þá, ef þú ert til dæmis non-profit fyrirtæki og er skóli, þá er í rauninni tilbúið bara blúprint af gögnunum öllum mögulega reytum sem þú þurftir að nota og öllum reytum sem þeir mögulega þurfti ekki nota en maður þarf ekki í hug. Og þegar ég byrjaði þetta verkefni með sjálf að mig, þá gæti ég alltaf fundið. Bönni mín voru bara business units og, og svo er þetta documents baka business unit, þannig að það finnur svo auðvöld fyrir maður að finna stað til að geima gögnin á þetta því að þetta er allt tilbúið. Og það er einnig bara sama núna ef maður er að gera eitthvað nýtt verkefni, ég ætla að fara að halda þetta um, þú veist, eitthvað knjákununum mín, þá er einnig í grunninn í þessu hérna komandantumáttiði allt þetta, þú veist, segja þetta, account er alltaf account, það er alltaf account <clears throat> það breytist að viðskiptunir er alltaf viðskiptunir og, og, og user er alltaf user. Það eru Það er typisk í svona vennilegum onboardingferðlum eins og áður við fórum í það að gera okkar sjálfvert hérna innan hús. Það var kannski 14 misnöndi atriði sem að voru í rauninni handverk og manneskinn þurfti að gera í bara það að búið til eitt nótanda inn í fyrirtækið. En þú satt með þeim öllu skrefum og rauninni að besta þau niður og getur mikla það inn í að þetta gerst bara sjálfkrafa út frá okkur kerfi. En <clears throat> eins og til dæmis fyrir skóla varum við nefnt að nota skóla umsýslukerfin og fyrir fyrirtæki væri kannski sniðið að nota launagögn út af því að starfsmæður er jú vist starfsmæður meðan að fara laun og hættur að vera starfsmæður að hættur að fá laun. Þannig að það er alls konar leiðir í þessu en svo getur við líka bara aktið dærættir því sem grunni fyrsta staðir hans með alveg okkur ekki kom inn og sapna þeim saman þarna og, og þar alveg endi þegar maður er búinn að íta öllum upplýsingunum sínum inn í þennan gagnagrunn út frá þeim gagnar sem þú hefur þá er ósvölu auðvelt fyrir maður að nota power-ups í rauninni til þess að púsla þessu saman í eitthvað svona app. Og það er það sem er svo gott við, þessu power-ups um heiminn og eins og ég talaði um hérna hvernig maður getur verið svona óbreytti forrætti eða, eða þannig að citizen developer. Þetta er í rauninni nýtt orðdagi, veit ég hvað goða íslenskan væri fyrir þetta orð, en ef maður tekur Google Translate á það, þá er það borgarlegu verktaki, þannig að ég held að það sé ekki alveg meiningin með citizen developer, en það var alltaf pælingi þar að þú getur forrættað á þess að kunna forrættun. Og það hefur svolítið mikið verið með okkur kærastjórnarna, <laughs> við hefum ekkert verið neitt góðir í forrættun, við hefum bara látið aðra um það, en við hefum kunnað búið til batskráðar og vappjaskráðar og pásirskráðar. <laughs> Það hefur bara réttað okkur messum ímislegt, en <clears throat> svo þegar maður fór að hýtta eins við forrættunina, sá maður að það var rosalega sniðið hvað maður getur gert til þess að leysa hinn ímsu verkefni og og bílið sem kom aðna að milli frá Vapjas yfir í PowerShell þá, þá notaði hann að fylla upp með eitthvað svona tólum eins og Autoate sem hefur voru í raunum bara svona sjálfurkni forröð sem gerir mann kleift að tala við DL-allana sem höfðu ekki eitthvað á þjónustu þá eins og þetta er í dag. Nú er þetta alltaf orðið appi við appa og mjög auðvitað að láta kerfin taka saman. En þegar ég er búinn að sapna saman öllum þessum upplýsingum, ég ætla að taka það eins og þau verið að taka mig sem fyrirtæki, ég myndi taka sníklapostinn, hann hefur bara komið í umgefið með mitt síðustu fimm árin. SMS-in hafa líka komið þangað einmitt og ég er alltaf bakkað upp úr símanum ég er í umgefið mitt, þannig ég hef líka þá sögu. Ég hef, þess að myndið þetta mínar, þær hafa náttúrulega líka dagsefningu. Ég hef GPS, trakkar í símanum mínum, búin að sapna þeir mjög lengi. Samsung Health, þau <laughs> tekur auðvitað um hvað ég lappa hverjum degi. Og þetta eru allt gögn sem ég get bara exportað, sem sagt, úr Samsung heiminum eða Google heiminum og, og importir inn bara næstu í beint inn í hérna, þetta komandata mótil hvað ég vil geima gögnu svo þegar ég er búinn að, búin að sapna öllum þessum upplýsingum saman og vinna þessi gögg, þá ætti ég að enda með powerbook sem var lífið. Þessi bók um lífið mig og ef ég saminna alla þessa reyti hérna yfir í eitt reysastarfn kakningurinn, sapna þessu saman, þá ætti gæti þetta næst í að vera í sásæðarsaga á þetta því að það er hansi mikið sem kemur fram í tölubóstum sem maður skrifar og SMS-um og <laughs> dagbókum og öllum þessu gögnum sem maður getur sendað gegn lífið og við erum bara heimfærið þetta yfir á fyrirtækinn, þá verður það sama þar. Öll gögnum sem hver í rauninni býr til og öll þessi forrætt sem maður notar og öll okkarkerfin, þau í rauninni geta þá búið til sögurninni yfir daginn. Og eins og til dæmis, eins eh, og flesti tæknumenn hafa svona tímaskráninga, þau eru alltaf að skila heilum degi. Þá getur ég alveg fara að nota þau gögnum til kannski að skrifa daginn fyrirfram fyrir því upp á hvað þú ert að gera. Eins og til dæmis, eitt gott góli remote desktop managerinn, hann hefur SQL-log. Hvers getur lokast inn á okkur vel þá, þá eru þar eitthvað slóð. Ef þú tækir upplýsingur um honum og matsar við og maður eru komið með sögur sem getur kannski skrifað sér sjálfkrafa. Eða þá þú notar eitthvað forrið eins og timesnapper. Það er forrið sem að þú getur sapnað öllu statistíknum um hvað þú ert að vinna í tölvuninu og getur matað inn upplýsingum. Eða til dæmis eins og landsvipirinn sem einadafinnurum talaði um. Þá það er rosalega gott forrið sem tekur bara alla on-premise umhverfið eins og leggur sér og sýttir inn í SQL database. Og í rauninni besta notgrunum fyrir þetta orðið fyrir þetta væri að þetta er bara hálfgjörðu skreipir. Hann getur rauninni skrapað allt saman, hann getur tekið alla lokka, hann getur tengt í Azure, hann getur tengt í Amazon, alveg sama hvað það er og getur sett hann rauninni allan innan aðskall staðin. Þannig þá verður það bara auðvert til að vera að búsla öllu göfnunum saman í, í restina, tengir við alla nótunduna og það ertur rauninni fann að búa til eitthvað sögur sem það verður þá svona hafa ekki bók eins og bókinn um lífið. En eh, eh, það er svo erfitt í útskýrta samt fyrir í rauninni nýjan kunna á að segja hvað, hvað er það að gema í þessu ganglunni? rauninni, þetta er ekki gangnum, þetta er frá náttúrulega vinslu sæði. Í rauninni hefur við með eins og í Office 365, þar kallar þetta CTS-in sem er rauninni með common database eða common data service. Eh, það er náttúrulega nafn yfir hann, en þetta gæti verið í rauninni svona sammeðilegur grunnur af gögnum til að sækja upplýsingar í. Sem gerir þá bókin um lífið. Ég er búinn að búið til alls konar núna sem ég er á nóti í dag. Þetta, hérna, þetta er uppáhaldsappið mitt sko, ég er með úrið og eh, alltaf klukkan kortir yfir elluðu. Um það getur ekki meðvitaðar ákvörðunum að hvort ég ætla að lappa yfir í mötunleitið. Eins og þennan daginn þá var grillaða pilsur á pallinum, þannig ég lappaði yfir. En <clears throat> svo eins, eh, eh, ef að við erum út, hús, út úr húsið eitthvað, það er búin svona blóttakka í símanum minn, ég ítti bara þennan til að skrifa hvar, hvar ég er og þá kemur það í svona viðverappi hérna innan hús. Og í rauninni eina sem að appið mitt gerði í rauninni að það er að senda tölvupóstir yfir á viðvera. <laughs> En svolítið getum við náttúrulega tekið það á, á, á rauninu næsta level og látið apan tala beint við <laughs> þetta frekar út en að senda bara tölvupostinu sem maður gerir vennilega. En þetta er bara dæmi um hvernig þú getur nýttir þetta. Og eins sem fyrirtæki, þú veist, það er lægt að nota SharePoint-lista fyrir alls konar hluti og eins og þetta app hérna, þá er þetta rauninu ekkert app, heldur þetta er bara SharePoint-listin eins og hann leggur sig og bara tekur rauninu nota drúur og það getur gett bara sögum breytingar inn í Power Appsinu eins og þú værir að gera hann í rauninu í, í SharePointinu og alls konar, alls konar svona triks og eins og með, hérna, hérna erum við útlöðinu á símanúmurum. Við erum með þess að núna, ég pröfi hjá okkur Teams og svo erum við líka með Skype og Business. Nú erum við útlöðið að sumum hlutunum af hérna númurunum minna hún sé verið í Teams umhverfið og hittir í Skype umhverfið. Þá erum við bara komið með þægilega svona setpoint. Þess að aðgang hlisti fyrir það, þetta er svo mikið afturbjötum og þetta sem verður að breyta hverjum einasta nótunda. Þannig að núna getur hann bara að lokka sín í setpoint lista, séð lista yfir laus númer sett nafn sitt bara þar inn í og þá fær hann bara það númer og alla stillingarna. Það þurft að breyta bæði on-prem og office með. Þannig að <clears throat> það eru rosalega mikið af sniðum möguleikum í gangi sem setja mann aðeins lengri heldur en maður hafið með PubBS og PowerShell-skriftum og svo náttúrulega getur líka að nota PowerShell-skriftum með þessu þetta því að í rauninni allt sem er on-premise getur Azure náði í gegnum Azure Automation og þá er í rauninni skilgriðin þú bara eitthvað server innan húsið þér sem er, er í rauninni sá sem að mun gera rauninu ekki. En ef þú ert með PowerShell-skriftu sem þú hefur skrifað, þú <coughs> vilt nota hennar inn í Flow, þá er það ekkert mál heldur, því að Flow rauninu getur getið í afturbjötunum bara á næsta skrefi þrjá. <coughs> En, en, en ákvörðu Office 365, ég, þú veist, það er í Azure. En eins og við talaðum á þann, þetta er rauninu bara Þannig að eh, kokkurinn er búinn að matraða bestu réttina sína og setja það þægilega á diskinn fyrir náttúrulega að velja. En ef það er ekki Þegar það er off-public þá, þá er alltaf þetta búið til þetta sama. Rauninni allt sem er í fylgstýrslum væri hægt að rauninni búið til pröfð umhverfi í, í hérna aðsummi. Eins og til dæmis CTS-in er í rauninni bara blockstore með Azure Data Lake Gen 2 stillingum á hvernig hún raðar upp gögnunum. Og í naðmennunni þá er bara, þar er bara svipað eins og með myndið það mína. Hún raðar þeim þá í dagsefningaröð fyrir einhvern undir húnna Hann ræðaði mig eftir þessu mennilega möppustróksfjöri. Og... og þannig. <clears throat> Já, einhverja fyrir spurningar varandi þetta. Ég ætlaði að fara að sína einhverjum brans hvernig þetta virkar og hvernig maður gerir þetta í flóinu. En, en, en, en annars ætla ég að vera með á kannski betri kynninga á Power Platform setna mér og þannig að svo er náttúrulega leiknætt núna í, í nógumber þannig að þá sjáum við öruglega fullt af nýju dóti í kringum þetta þannig að það er kannski gaman að vera með einhverja kynningu í lókn nógumber sem að væri þá það helst að nýtt frá leiknætt og, og, og hvað er að gerast og þá kannski meira tengt á Power Platform dótið alls saman sem er þá Power BI, Power Apps og Flow en, en nógum tala, við skulum vera inn að sína þetta eins <clears throat> aðeins að og vinningunina svo er það alveg Það er alltaf með margar notur, það er alltaf loka reynsum við sem við notandi alls þar. Og við fyrir bara henni hérna í fló, þá getum við séð hvernig, eins og til dæmis myndaforrið sem ég var að tala um á það, что representada. Svona, nein, hvað er ég að gera? Alltaf er mér að gera eitthvað svona live, það var að finna að vera. byrjum bara rétt sko, en hérna það er þetta hérna svartar í myndina. Þá, þá er þetta í rauninni bara sem gerist í rauninni, já, kannski skemmtilega logg, sko, bara hérna á loggin. Sjáum við í rauninni hvað hann er að gera. Hérna, þess að kom ný mynd. Þá getum við séð í rauninni hvað var á þessari mynd. Hvar eru þetta? Æja, það er hérna aðeins niðar, alveg rétt. Hérna Skoðum við hérna aðeins niðar. Svo skemmtilegt hérna formið af þessu. Þetta er rauninni það sem að <clears throat> kemur hérna og þá loksist fyrir hún í að lýsa hérna myndinni. Þú sé að það er rauninni hvað það er á. Hún var með græs, skildi, bíld. Það er bara, já, greinilega mjög mikið að þessari mynd. Hún er að nota gerðugrindið þetta. Já, hún nota gerðugrindið þetta. Það sem að Fló gerir hérna í mildiðin, hún tekur í rauninni myndina, sendur henni yfir í aðsjár og þar kerir hún eitthvað sem heitir Describe og það gefur mér enna, hérna, upplýsingarnar um það sem kom í myndinni og saman með fólkið og þá get ég rauninni mert, þetta er svona face-grúpur og get ég rauninni mert kannski í tíu helstu fólki sem er nálagt mér sagt hvað þau eru og þá sjálfgrafast flokkast myndirnar af þeim meira en En það er ekki komið nóg að langt til þess að sína en rauninni, eh, þetta er allt segja, í vinslu og mun enda sem eitthvað bók en ég ætlaði bara að reyna að geða eitthvað svona smá dæmi um hvað það er sem ég er að gera á okkur. Hver kostnæður er baka við þetta? Hæ? Hver kostnæður er baka við þetta? Engin, eða þú veist, 365, spáðum í rauninni eins og einu var að tala um áðan hvað fylgir með e- þessum, þessum Office 365 leifum. Það er til dæmis allt þess að gera í Flow ef þú ert með þetta E3 leifi og það er ekki fyrir nútt fann að gera eitthvað meira eins og komum við svona HTTP. Við förum bara hans yfir í, þú veist, hvað, hvað er hægt að gera hérna í, í Flowinu og skoðum til dæmis eins og HTTP-triggerarinn. Og það getur líka eitt, eitt gott dæmi um en hvernig ég verður að nota hann, það er þess að já, erum kúlni hjá okkur, þar erum við með onboardingferli sem byrjar að við fórum í SharePoint, skráum nýja starfmanni og þá sem sagt fær starfmaðurinn tölvupost til sín brútt frá nettanginu sem það skráði um að hann þurfa að fara að skrá þess að trúnaðar yfirlýsingu fyrir fyrirtækið og það er einhvern bara rafræn skráning sem var sendt í, í þörfparti út úr húsi og þá gæti ég sett bara upp HTTP hlustara sem að beðir einhvern bara eftir því að ykkur skráði. Þannig í hvert skipti núna ykkur rafræn skráning verður hjá fyrirtækinni og sendir hún bara nafni á hlustarann. Ég tek uh, nafnið, uh, eh, kennendurluna sem kom, leita í segpunktinu og finn þar alveg endi starfmenn sem var búinn að stopna með rafrænarskjálfingunum, berða þá saman og ef allt er rétt þá, þá fer hún bara sjálfkröðið að stopna aðganginn og, og afpennið og allt sem þarf inn á starfmanni. Bara allt í sumu ferli. Það kemur samþýgt að ferli aðna inn á milli og maður getur áður hvort að það kemur í post eða bara skilabóð í Teams en, en það, það, það er alveg rosalega mikið af templatum hérna inni og, og e, eitt, eitt kannski vinsalasta templati sem maður hefur séð að fólk eru að nota í þessum umhverfum er að, að þegar það fólk fær post frá yfirmannum sínum þá fær það svona notification extra eitthvað á síman sínum ég kannski myndi ekki segja að það veri aðal tilgöngurinn fyrir flow en það er svona eitt af því mörgur sem maður hefur verið að nota því og, en mitt uppáhald það, það er í rauninni veist, já, maður getur ekki mörg dæmi að það sem maður væri búin að búa til. Eitt dæmi var uh, eh, eh, Svifrygg, það er hægt að sækja upplýsingar um Svifrygg hérna í Reykjavík alls staðar. Og það var einhver asmaveikur sem við vilti þá að vita ef að Svifrygg ekki færi yfir eitthvað ákveði mörg í hverfinu hans. Það var mjög öðvöld fyrir hann að smíða flow bara gegnum þessar opnu upplýsingar sem voru á netinu um Svifryggsmörgin og láta það senda tilkynningi í SMS eða tölubósti þegar það færi yfir ákveðið inn í flónu og, og, hafna, og eitt líka gott er um okkar tölvupost, maður getur alltaf hackað í follow-up en það gerist náttúrulega ekkert þegar maður ítir á follow-up en þú finnur þá reglu hérna í, í, í flow um hvað gerast þér á follow-up og, og þá getur hún í rauninu sjálfkrafa búið til taskið fyrir maður eða hakkar í það og alls konar svona verkefni en það, það, það er svo mikið að tryggurum orðin til Það er í rauninni nánast hægt að gera hvað sem er þarna meðan þú hefur utan að þú stengingun í það. Og ef þú hefur ekki þessi public, þetta er kannski meira lokað umhverfi, þú getur í rauninni sett upp það sama inn í Azure en, en þá kallast þetta Logic Apps en ekki Flow. Einn svona vangaveldur, hérna bara hérna, að hugsa með öryggismólinu. Segjum að þú sett svona búa til hérna, eh, eitthvað svona flow sem að sækir gögnur Outlook. Mm -hmm. Ég sendi hérna eh, bara malicious SQL kóða gegnum hérna postinn. Það fyrir inn í flow og hún fyrir að möndla eitthvað með það. Hvernig getur við... Sko, ef þú ert þessu meginn, þá ferður náttúrulega fleiri svona enterprise valmögulega eins og til dæmis að stilla hvaða yppi tölur mega að tala við flowið. Þannig, þannig getur við í rauninni styrtið á þannig enterprise level. En það er líka spurning um hvað flóið er að gera. Þú veist, mentilega þetta er átlökk, það hefur ekkert með eskveld að gera, það er eina... Nei, ég hef bara að tala um svona annars, ja, ja. þú veist, þetta svona scenari og geta komið upp. Þess vegna þurfa við kerfistur að geta svara fyrir akkur svona spurningar. Akkurat, þessu dæ, dæmi með hérna hátíðdýptirtryggurinn, það er eiginlega besta dæmið. Þú setur svona public hátíðdýptirtryggur og ég ætla að hlusta eftir einhverjum skema, skeitum. Ég ætla að hlusta eftir nótunamn þá í rauninni getur þá einhver kannski komið með sínu nótunum en hann vissi triggerinn og vissi hver aksjónu er þið. En, en þá væri í rauninni, þú þurftir að vita rosalega mikið til þess að geta gert það, held ég. En, en, en... Ég meina ef við segjum bara, gefum okkur það að mannustjóri, mm -hmm. hann sendir tölvubúst á eitthvað e-mail, mm -hmm. Jón Jónsson með kennendalög og eitthvað, mm -hmm. séðan fyrir flói gang, sækir þessar upplýsingar, þrjumarins inn í, í Navesson og þrjumarins inn í í fullta kerfum mm -hmm. uh, sem þýðir það að einhver utanankomandi gæti þaktist síðan sendt tölvupost á sama e-mailadressu með, með sömu sömu parametra ja. og fengi þann aðgang. En eins og... Ja, en, en það myndur maður að það inn í ferlinu rafrann skilur ekki á allum, þannig að... Já, ég, þú veist, ég er bara... Já, ja, já, en ég skil hvað það fara, en þessum myndi ég alltaf setja eitthvað svona samþykta ferli þannig að, já, það <laughs> myndi það. Það myndi að setja alltaf eitthvað svona samþygtaferli inn í þetta. Þannig að, að, að það myndi eitthvað þurfa að samþygja annað hvert gegnum Teams eða þarna, eða þú myndi bara búið til reglum sem segir, hei, ef þetta er ekki nákvæmlega svona, ekki gera neitt. Ef þetta kemur frá þessum, ekki frá þessum, ekki gera neitt. Sett, ef þetta væri tölvupóstur, getur sett, ég vil bara taka mér póst frá AdSense-netungum. Og, og það á ekki verið hægt að senda öðru sig. -hmm. post, þannig að það, það er alltaf til rástaðanir eru alltaf fyrir öllu svona algengast að vandamáli í leiki varandi þetta er, og kannski bara svona í heiminum er diskgröntal employees vandamálið ja. Það er akkurat það sem ég er að koma að sko. Akkurat. Að það er ekkert endilega alltaf. Nei, nei, og það er alveg saman með hversu góð passur kerfi. Þess vegna er ég að leggja þessu spurningu fram til þess að allir verði meðvitað að Ennig. svona hérna, hluti geta komið fyrir. Akkurat, þess vegna þarf mann líka alltaf að vera meðvitað um hvað þú ert að setja þarna inn og ef að þetta er í rauninni eitthvað kannski meira aðgangu sem þú ert að gefa sem verður fram í okkur öðru kerfi þá myndur þú kannski freka vilja bara að plæja þá aðgangsrendi á þetta sama kerfi mm -hmm. og í rauninni eins og í 365 þá ertu með í rauninni sagt, svona alveg vottorðum hvaðan þú ert að koma og þú getur að plæja þær alveg líka þetta eins og að gera með postin og haft þú á authentication og MFA og allt, og allt þannig á, á þessu En, <clears throat> en ég, eh, ef að það var ekkert meira, eða fleira sem ykkur langur að sjá og svona liðin á tíman, það var líka gaman að taka smá spjall ef ykkur vilja spjalla meira um eitthvað eða pröfa eitthvað. Og eins og séð, ef það er ykkur hugmynda með tímasetningu eða framfæslu á þessum hérna hjá, hjá okkur, þá er um að gera bara að koma því fram á Facebookinu og, og, og við erum að gera það sem við getum. En það að fylgjum okkur með þessu er í rauninni svolítið til þess að koma þessari skíjavæðingu betra á Ísland. <laughs> Því að ég, ég hef það frá mínum kontent út með út í heima Ísland sé axil orðið eftir í einhverju teknumálum. <laughs> Því að það er búið svo mikið skíja, hvað sem er, hræðsla við skíjafjónustur hinga til en, en nú er hann aldrei búið að taka tannhólinn fyrst að ríkið er búin að kaupa þetta á, á línuna. Það er alveg ótt að segja að það sé einhver reglur til um það sem að leifa ekki alveg svona hluti er svona vangaveltur, sko, nú er þetta flokka myndin eða það er eftir gerðugrind. Já. Bara svona almennt sé, hvernig myndir þú sjá fyrir að gerðugrind verið nótuð á kerfisturum? Einmitt, akkurat í, í, í þessi, segjum að þú sért með, með umsóknir, þú getur látið gerðugrindin að taka reikningana sem eru úr sníklapostinu, skanna það eins og þeir hefði komið sem er áræðinni reikningar, þá ertu notið OCR eða bara reikning til að lesa hvað er á skjólunum Og þegar ég fyrir lengra í sníklaposta <laughs> skönuninu minni þá ætla ég ákveðt að gera þetta. Nota þess að gerðurgröndunum til að segja mér nákvæmlega hvað er í hverju brefi. Gerðurgröndunum þurfa að opna það og, og segja hvað er í brefinu. Þegar hver postur kemur bara eins og, rauninni, eins og ég væri að fá sníklapostun. Þetta er bara umslag, þú serði ekki hvað er inn í. <laughs> Þannig að eðlulega getur posturinn ekki mert þetta. Hvernig með þess að við getum notað eins og gerðurgrönd til þess að finna malicious hardware? bara sem dæmi ef að það kemur eitthvað uh, hardur inn sem að IoT eða hvað hann að er. Ja. Þá, þá er hann um gott dæmi fyrir landsýpurinn. Landsýpurinn eh, stiltur, hann getur verið stiltur að, að skanna upp bara allt sem þú tengir. Þú getur stilt SNMP úr svissanum og bara fengið að vita í hvert skipta kemur í makadressa eða eitthvað ánætti það er. Og, og þá getur gerðurgrindin pikkað það upp og segja. Já, akkurat. Og ef gerðurgrindin myndir pikkað það upp, mm -hmm. þá getur við basically fara að loka á tæki þá getur við sett bara, að, þá getur tryggurinn um verið, hei það er einhverjum maktrasa sem við tekjum ekki og axinni getur verið, ég ætla að loka portunum. Þannig að það er mikið ákvæmt svona pælingum þarna, mannum þar er í rauninu bara detta það í hug. <laughs> Þetta er bara alveg svo því að ég byrjaði að reyna að sortra þarna mentarpostinu og það var alveg gaman að sína ykkur hvernig flóið endaði að líti út við vorum að eða alveg tíu klukktum um mjög að reyna að taka skjölinn í sundur en svo fattæði ég að Þess, það er leið til þess að gera þetta með því að þú hefur aðgang Office 365. Þeir eru búin að finna upp leið til þess að taka tölvupósti sundur og ræða skjölum. Mm. Og eins og ef maður gerir þetta í Teams og notur bara channel til þess að taka móti í gögnunum, þá sem hún gerir þarna, hún er hérna búin að gerfi grein þetta fyrir þig. Því að núna er þið fyrir inn í Office 365 í þessum demo, þannig að demo tenna fyrir heimilið mitt, þá sé ég hérna bara öll skjölun á heimilinu minu fyrir fram flokkur. Þess, það var gerfi grein komin inn í þetta, ég þurfti ekki hérna að skrifa hann inn í flóið einu sem ég gerði var að bara beta e-mailunum á mínu e-maili yfir eitthvað Teams e-mail <laughs> og það var með það sjálfkoma komið flakkað inn í SharePoint að hluta til. Þannig að þessi, þessi flokkun er í rauninni til í dag hjá fyrirtækjum, þannig að ég held að þessi meiri bara fyrirtækjum þurfa að hætta að nota tölvupostuna sína sem átlökk og <laughs> láta tölvupostuna fara inn í svona hópinnu tólp sem geta greint tölvupostuna fyrir því þannig að sé hægt að vinna meira með okkur gerðugreinin þá á móti og spara þar alveg tíma. Já. En skriptan hjá þér, hún, hún strippar e-mailið til gröða attachments, setur hún í folder út frá því sem að var kannski í tillinum að minnst á... Já, já sko, skriptan sem ég byrjaði að reyna að búa til löpalega, hún er okkur að gera þetta. Hún þurfti að taka e-mailið og svo vel að, já, það er fjögur attachment. Þú veist, maður gerir fór í sluppu og segja henni að setja attachmentið eitthvað staðar og fyrst byrjaði að poppa postinn. En út af því að ég gætt breytt í staðan fyrir að poppa postinn, þá gætt ég látið postinn bara berast inn í Teams, sem er clientinn, og þá sér Teams klæðandi bara um alla þessa flokkun og ég þurfti ekki að gera neitt. Þannig að einu skrifta sem ég byrjaði að gera var þeirri lúrið út af að ég fann svo betri leið til að gera þetta án þess að nota skriftir. Út af því að það sem þeir eru að predika svolítið núna að það þurfur ekki að vera búið til skriftir. Þannig að þeirra ég á búin að auða okkur 5-6 tímum ég að betur ég átti ekki að vera kódless. <laughs> Þannig að það hugsa að ég væri örgulega að gera eitthvað vittlust út af því að þetta er eins og hérna áður þeirra maður byrjar að búa til eitthvað skriftir til þess að redda einhverju en, en eins og þeir vilja meina þetta sé núna það átti ekki þurfa þess, það átti að geta gert þetta allt bara með að láta ABBA tala við ABBA ekki þurfa að sitja henni skrifturinn á milli í vestu hallega voru mjög gaman fyrir sem að getur ekki tekið skrifturinn með ABBA, það er bara FTP-ar að vinja <laughs> eins og Guðmur fór þetta eins og Concord og, og, og, og þannig sem að það er fyrirlegt enn, það vegast fólk ennþá þegar að nota þannig 2019 en Ef það er einhver fleiri spurningar, þá gáum við kannski bara botni núna í, í þetta og endilega fáum við okkur meiri pítsur og bjór og ég, ég ætla að vera hérna aðeins áfram að bandið ef eitthvað vil spilla og, og þannig, en annars þá er bara gaman að fá kommentinn frá okkur inn á Facebook um hvernig þið viljið hafa þetta og, og hvað það væri til dæmis sem við myndum vilja tala um næst. Eitthvað hugmyndur um það hérna bara úr salum núna. Er það alltaf meira automation eða myndum við vilja sjá DevOps eða? Nei, það sem ég hef segjað að þetta skiptist óalega mikið í tvent. Það eru DevOps sem er bara í DevOps og ekki nýna öðru sko og svo eru að kerfisturöðin sem eru við ja, ah, sko. Akkurát. Þannig að það hefur erfitt að vera, sko að Azure er svo vítt. Algjörlega. Það er ekki bara kerfisturöð sko. En, en það er líka svolítið gott að, að þóttu sért í Azure eða Amazon eða Google þá, þá er þetta, það ekki þar með sagt eins og var svolítið áður, minna, þú þurftir ekkert að velja annarkvæmt Windows eða Linux. Skýðumastir eru þannig uppsettar og þú getur verið með hlutaðin hér og hlutaðin þar og, og þarna. Mm -hmm. Og það er líka svo gott við eins og eh, þeir setja upp þetta nýja Power Apps og Power Platformin hjá Þannig að Microsoft er að þeir gera ráð fyrir þessu, þannig að ef þú ert með fyrirtæki eins og Sensa sem er með móðuferðingi fyrirtæki eins og Simin, þá getur Simin verið með allt sitt komandatamodelið rétt uppsett við sér en svo var bara eitt business unit sem var sensa þá myndum við bara gera synk úr þeirra yfir í okkar sensa hluta og tilbaka þannig að þannig myndið þú veist, gögnin alltaf vera á réttum stað og aðgengilega fyrir alla sem þurfti að, að, að, að gera það eins og til dæmis dæmið með alltaf besta dæmi í þessu það eru svona sumafskráningar á foröldu okkar eða þú veist, ef við ætlum að fyrir sumafrið þá þurfum við að skráða þetta inn á okkur um nokkrum stöðum og ef maður getur nýtt sér sagt, og væri komið með öll gögnin á einn stað eins og fyrir mig hvað búið makkafrítaga og hvað makkafrítaga eftir og, og, hana, og viðvera og allt svona svona þá væri mjög auðvelt fyrir það að búa til app sem gæti þá séðum allir skráningu fyrir það þannig að sagt, þetta er svolítið bara möguleikunum um hvað mann er dettir í hug að gera í þessu Ég komst að því bara um helgina og það er komin alls konar Azure Certifications frá Microsoft. Já. Eru menn, mér langar bara að spila hófinn, eru menn almennt að taka sér brók í Azure? Ja. Ah. Er einhverja búinn að taka þetta 103 og 203 og eitthvað? Þetta er alltaf vegur, en þess að þeir verðist að alltaf breyta þessu fram og tilbaka. Það maður veit aldrei hvernig hvað stýri upp eða niður sko í þessum Azure prófum sko. Nú voru þessu, það var, voru, prófun voru saman, voru til tvö nú er búið að splitta þeim aftur og nú eru þrjú. Þannig að, já, en já, ég meina fólk er að taka þessu próf. Og hérna nýri prófmyndið ekki, eða þú veist, er það ekki staðar til þess að... Jú, ég, það er próf, próf, bara svona prófstæður út um allan heim, sko. Hérna Íslandi er, er, er, er bara eða það á það. Þú getur líka ekki prófið heima í það. Já, mitt. Er það, getur maður gert þetta bara heima? Bara kaupið prófið af Microsoft og þú ert bara að fylgja okkur reglum, sína myndir af, af hérna, staðsendingunni og þeir taka út í rauninni bara gegnum webcam okay. og það er bara maður sem fylgjast með þér gegnum vindal og ef þú brýtur reglum þá bara feilar þau. Hey, Þannig að ég held ekki nokkuð svona tók bara heima, en ég hlef að það er miklu ótrúið hérna. Já, ég sé það. Ég sé stundum það maður bara detta í hug, sko. Þú bara bókar þetta gegnum learning.microsoft.com Já, en er einhverju búinn að Ég komst að því það er eitt af það sem heitir AZ103 sem er Azure Admin. Mhm. Er einhver búinn að taka það? Ekki búinn með það. Það er alveg enginn. En svo Ómar sagði þarna náðan að við erum svolítið eftir á hérna í Íslandi og við þurfum eiginlega að spýta þessi lóðan og það er náttúrulega bara hluti af þessari hérna Azure Hope sem við stopnum að við getum aðeins farið framar í, og ég ætlist til þess að við fáum allan að 1-2 MVP-a að sjóðleirna á Íslandi. Það er nákvæmlega. Það er bara, veist, það er okkar marknað, sko. MVP er náttúrulega Most Valuable Professional frá Microsoft sem er geðið út til þeirra sem eru dölur að hjálpa samfélagunum. Þannig að það er alltaf hljótt um fyrir svolítið svo hérna- Ísland. Við vorum að tala um svona hugmyndir eitthvað umræðir þannig. Eh, hefur ykkur verið að nota terraborn eða eitthvað annað tól til þess að viðhalda drasli í skínu. Kíður alltaf að loka sér inn í portalinu. Ja, það er til, við höfum verið að pröfa nokkuð svona að skýja mannsmyndtól sem að, þú veist, tekið þá, hvort maður sett með því Azure eða Amazon eða Solveig, til fullt af svona klátt mannsmyndtólu sem að geta þá tekst sér inn í alla skýðþjónustunum og fært á millið og allt svona. Það er það sem við höfum að tala um. Já, það er raunin bara, þú veist, það er gaman að heyra ef einhver væri með eitthvað svona, þú veist. Já, svona cloud management solution. Ég veist að Marður væri með annað þarna fólk. Já. Ég heyrði það þá. Unni, já, þú verður líka. Já, við, það var búinn að skrappa þessi í bíli. Já. Ég myndi basically segja eins og einn og segja hann að hérna, við ættum bara að vera stíðinu plattformi, sko. Byrja þar. Já, þú verður að vera að vinna með, þú <clears throat> verður að vinna með Terraform, sko, og verið bara í Azure ef þú ert bara í afsjórn ekki nefnum að setja að leita að leitast eftir svona einhverju steiti mm -hmm. þess að þú vilt alltaf geta reppi gera eitthvað gamalt steit aftur aftur aftur þá notur þú terafól það hendar ákveðlega í það um, ef þú ert í einhverju mass deploymentum þá hendar terafól mjög vel mm -hmm. og með, með okkar stærð þá höfum við ekki séð ennþá þörfin að fara í terafól mhm. sérstaklega því við erum að reyna eins og við getum að losa okkur frá því að vera supportingar á vélag það er líka hægt að nota Terraform fyrir containerist. Það er eins og nördað fyrir að gera það. Kubernetes, við höfum svolítið skoðað Kubernetes, en það er bara ekki komið á þann stað sem við viljum hafa það. Þannig, varst þú að hugsaða með tillit til þess eða? Nei, ég reynir bara, þú veist, eins og Sensa væri þú veist að mannins fullt af vélum hjá einhverjum kunnum, eitthvað slags. Hvað er það að nota það, þú veist? Við höfum verið með svona klátt vösnir, sko. Við höfum verið, maður mann ekki alveg hvað hvað þú veist, Cisco var með eitthvað lausn fyrir þetta og það voru nokkru stóri vendurar með lausnir til þess að tala á milli og alveg akkurat stóliðir út um mig núna en það er goða punktur, ég tekið þennan bólinn frá fram. Við, við erum með lausn sem tala við alla hérna, skíaðaluna. Hvað sko að heta það? nks.sense.is Það er Kubernetes. Það er Kubernetes, nefn, nefn Kubernetes. Það er bara Kubernetes er eftir öðru, það er bara Microservices og Já, já, já. Byggir ConnectWise á því. Hvað segir þið? ConnectWise Automate sem var stund að reyngjara. Það er til alls konar svona Automate sem fóröld og tól og maður gerir þetta sama og eins og landsvýpir er bara svona alveg að asset tól sem er með fullt að skeiða tengingum og í rauninu gætir búið til alls konar aksinni þar líka. En svo erum við náttúrulega... Markættur þessu listaðan út úr landsvýpir og tengtaði við sýsina hjá þér. Akkurat. Þú komið með inventóriðið og allt allar upplýsingarna um výrarnar búið til tryggera út frá ákveðunum vendum sem gerast í eventbjórnum og sorgunum og svo myndi gerast eitthvað og sami útstöðarnar. Það er útstöðin kemur með event á vírus og bara slekk, slekkur á hannum í sissilum strax eða eitthvað líka. Þú sé, maður þarf bara svolítið að detta í hug og þá er það hægt að gera það. Ég bjóð til lítið forrið sem að uh, þú getur talað við vélæri gegn eh, bara websakinn. Þannig að þú ert basically bara á PowerShell-skriftum. Þannig að þú getur sótt allar upplýsingar sem þú vilt í gegnum hérna WebSocket. Það er náttúrulega mega óverökt sko. Það var bara svona fun project sem ég gerði heima sko. Já, maður hefur tikið. Já, segjum að þú sért með hérna lokanir, þú veist þetta er bara 443. WebSocket er bidirectional communication sem þýðir það að þú sendir eitthvað og farst bara strax tilbaka. Og þá getur þú reynir að tala við client, þegar clientin tala við serverinn og serverinn tala við clientin, þá getur þú sendið upplýsingar beint til clientin, fengið einhverju upplýsingar og farða strax. Og út frá þeim upplýsingum þar getur þú að fara að gera eitthvað annað, eitt tempsæði eða whatever. Þannig að hérna Það er mjög flott sko, þá getur maður að vera með alveg fullt af vélum, bara vera að tala við alla vélæri gegnum 443. Þetta er, viðst, þetta er til, lausnin er til í hjá Microsoft, viðst, VF Ásell. Um, mér finnst hún hálf hallaðislega sko. Já. Já, það er ekki. Ég var bara að slaka þenni í dag. Við sjáum okkur sem oftar á næstu um viðbröð. Eitthvað að hægum við um að staða.